Astaga, eh. Apa? ada ini aja. Ya kamu diedit. Pisang tangan. Nah. sakalian hindi Naruto no kanasi. <laughs> semalam mga lalo ka nikiyaw gitu. di. Dan ganito pang ne. Karang upaisa kamurong. Panggang haruan adik. Salah tukar ay wa pupuyo semalam. Di eh, pupuyo ani ba panggang lang. Ini salah ibu nito. Kain na, nginto no kagulo. Duit banyak ka. Mana? Kaciot gimana mikirnya Hasan gimana Ini tuh bahaya manusianya kak dede di happy pianto Tak kau siapa lagi gitu, nama adok tuh dulu Sep orang Masih ah, mana? Masih karas Namanya dia belum Kalau emak Terus tiga hati aja gede nih Pagak lagi di depan. Enggak dia lu anjing. Cepat ini. Kalau aku. Mungkin kenal. Awal cair lagi. Terlalu cair. ini ang galing niya, nalakas na. Paano ka murong lang? Gusto ka nila niya, nakalong pa Manalap, tadi lagi ma. Pas ay eh, nakatali pa. kare itu Tapos na eh, pecak. Igit banget ini gang lihin mo na Inigit. Tapos na hindi. Kung akan kabin pang istilah kita orang sebuting kan dengan sebuting nang anu sapu tangan tuh jadi usap usap pancing tuh usap pancing mana kapas tuh let's go Cinta tadi halus halus kan di lama banyak kamu katain jen jangan kamu gigit tanganmu tuh si gigit lah ya bejo kena ijat kenapa kita makan kenek sih ini kan mulai ini tadi karena mulai ini sampai dikit udah putih desain berapa Kenapa? yang Kenapa? Bisa Kenapa? kan? Masin-masin. selamaknya nih ada di yang halusnya bilang hmm, selamak tuh lah banyak Pas. banyak dagingnya banyak parut lilitnya hmm. yang toko nih hmm, ada cacingnya banyak tuh lemak tuh kan banyak bener ya cacing kok